Всем привет на канале Алинка ЛПС. Не так давно, после выхода очередной моей серии «Жизненно», в которой ЛПС фотографировались на селфи-палку, одна девочка в комментариях меня попросила рассказать, как ее сделать. У меня есть два варианта, и я вам расскажу об обоих. Так что давайте смотреть. Итак, первый способ вам понадобится черная простая или гелевая ручка, клей-карандаш и еще желательно клей-момент, но у меня его сегодня, к сожалению, нету. Любая ватная палочка, не слишком плотный картон и любая цветная бумага. Для начала мы сделаем телефон. Нужно на кусочки картона нарисовать будущую заготовку. Вырезаем два маленьких кусочка картона одинакового размера. Затем склеиваем эти два кусочка. Как видите, все очень просто. Теперь вырезаем два кусочка цветной бумаги. Они должны быть такого же размера, как и кусочек картона. И еще желательно, чтобы они были разных цветов. Вырезаем. Теперь один кусочек бумаги вы приклеиваете на одну сторону двух склеенных картоночек, а другой листочек бумаги на другую. Получится у вас должно примерно вот так. Теперь рисуем экранчик для телефона. Сначала рисуем все карандашом, а затем мы будем гелевой ручкой. А если кому-то повезло и у него дома есть цветной принтер, то можете распечатать экран телефона и приклеить. Также вы можете воспользоваться цветными картинками журналов. У меня дома, к сожалению, журналов не оказалось. Кстати, не обязательно делать все предельно аккуратно, все-таки это ведь вещичка для подшопов и в принципе немного мультяшности не повредит. Не забудьте нарисовать заднюю часть. И да, я знаю, я немножко накосячила. Совсем немножко. Итак, перейдем к самой селфи-палке. Вам понадобится ватная палочка, и для начала мы обрезаем те части этой палочки, на которой находится вата. На которых. В общем, вы поняли. Вот так у меня получилось. Теперь из еще одного маленького кусочка цветной бумаги мы делаем ручку для селфи-палки. И, кстати говоря, я забыла об одной, ну, важные довольно детали, наверное, вам понадобится одна бусинка или бисер, что угодно, чтобы сделать кнопочку. Но я думаю, что на эту роль больше всего подходит бисер. Получилось как-то так. Итак, уже все почти готово. Осталось только прикрепить телефон к селфи-палке. Если честно, я сама не знаю, как это сделать. Конечно, вы можете воспользоваться пластилином, но это, наверное, будет не очень сильно красиво. Поэтому предлагаю вам просто прикрепить либо с помощью клея, либо закрепить бумажкой. Я попытаюсь сделать что-нибудь с помощью бумажки. Итак, вот такая замечательная вещь у нас получилась. Конечно, вряд ли подшоп сам сможет держать эту селфи-палку, поэтому я вам предлагаю прилепить селфи-палку к подшопу при помощи пластилина, только как можно аккуратнее ничего не заляпайте. Вот так у нас получилось. Как видите, Пэт спокойно может держать селфи-палку вместе с телефоном. Мне кажется, то, что все выглядит довольно реалистично. Вот такой у нас первый способ. И, кстати говоря, он мне довольно сильно понравился. Я даже немного жалею то, что не воспользовалась этим способом, когда снимала десятую серию «Жизненно». И второй способ. Я вам даже ничего показывать не буду, потому что сейчас это найти будет просто нереально. В прошлой серии селфи палка выглядела совсем не так. Она была у меня сделана из лего. Да, неожиданный поворот событий. Я его собрала из конструктора, которого у меня просто навалом. И мне там удалось найти не только палочку, но и телефон. И, собственно, все это я скрепила пластилином и все выглядело довольно неплохо. Так что если вам не хочется тратить время и силы вот на это, хотя лично мне этот вариант нравится больше, то вы можете просто воспользоваться лего, но опять же не у всех есть это самое лего. Так что уже на ваше усмотрение. Все, что я знаю, я вам поведала. Гы. Итак, я надеюсь, то, что вам понравилось это видео. Если так, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч! Сейчас мы подберем тут крутой ракурс. Ну да, подберем, если научимся держать руки нормально. Вот такой у нас первый способ, и лично мне он довольно-таки нравится. Дов довольно-таки нравится. И лично мне он довольно-таки сильно нравится. Я даже немного жалею то, что не воспользовалась... Еще раз.